que ce soit, ça devienne accessoire. Tu vois ce que je veux dire J'adore, pour moi, c'est les plus belles histoires policières, c'est celles qui dépassent l'enquête, qui vont beaucoup plus loin que l'enquête. C'est celles qui. C'est-à-dire, en tout cas, cette enquête, euh, elle, va avoir un impact, et c'est cet impact-là euh, qui, nous intéresse. Hmm. C'est pas le. C'est pas l'enquête en elle-même ou le savoir qui a fait quoi. Exactement. Dans Gone Baby euh, Gone, c'est ça que j'adore le film de Ben Affleck. Hmm. C'est que à partir du moment où tu considères que la gamine a disparu et que de toute façon c'est cuit, hmm. tu, cherches plus à la retrouver quoi, tu cherches juste à finir le boulot. Hmm. Il le fait vraiment bien sentir, c'est vraiment intéressant. Ouais, on n'essaie pas de chercher la cause, mais plutôt la conséquence avec ce film. Ouais. Vous voulez regarder les cartes, messieurs Volontiers. Ah oui, avec plaisir. Euh, et, c'est les plus beaux films, quoi. Mystic River, c'est ça aussi. Je veux dire, à la fin, ok, tu sais qui est le coupable. Mais, mais ça n'a pas d'intérêt en soi, c'est tout ce que ça a eu comme impact qui est intéressant. Hmm sur, euh, sur les, trois, euh, les trois copains, là, les trois types. moi ça m'intéresse c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on finit par, euh, par se foutre de savoir qui est l'assassin, on a gagné le pari. Hmm. Et en parlant de film coréen, dans The Chaser, c'est ça